актуально, актуально. И слова, которые повторяются в этой песне, чрезвычайно часто слышат мужчины, которые приехали в Коктебель. Называется эта песня «Чижик-пыжик, где ты был?» Женская, мужская песня про Чижика-пыжика. got my ¡Suscríbete al canal!